この度コンパイルハートの公式バーチャル YouTuber に任命されましたコンパイルハートの最終兵器イルハートだよノースウェールズコース線という電車の駅にスランバイルプールゴウインゲルゴーゲルウクウリンドロブリュースランドルゲホンゴゴという駅がありますノースウェールズコースト線という電車の駅にスランバイルプールゴウインゲルゴーゲルウクブリンドロ 拝見してます責任者に負けず頑張ってください僕も陰ながら応援してます <laughs> え陰ながらじゃなくて堂々と応援してくださいなんでイルハートを応援するのにコソコソする必要があるんですかエアプは結局エアプとバレる正直に生きる術を身につけたいものですと言っても私もこの元ネタを知らないエアプ なんですけどねうんニャートが好きな焼きえ連れてってくれるんですかえなんかねなんだろうなまあ一番好きなのは塩タンとホルモンなんですけどなんだろうななんかねあれが好きですあのなんかねお肉の種類はねわかんないんですけどあの卵につけるやつあるじゃないですか なんかちょっと大きいな何何すき焼きみたいなさあった気がするあれが好きですあとはねあとはね何だろうなあとは焼肉お肉じゃないんですけどビビンバ好きなんですよはねあの一時期ねすごいね焼肉屋に通ってた時代があるんですけどそのせいで私あの石焼きビビンバのあの混ぜるの めっちゃうまいんですよこうカッカッカッカッカッカッカッカッみたいなやつがちょっともう特技レベルにうまいんでまあねここ最近ちょっと何ですか高カロリーっていうかこうみんなにこう多大なる負荷をかける回が多かったんでねまあちょっとここらでねこう平和な回をね挟んでいこうと思います皆さん私が今 なぜ怒っているか分かりますか最近ね本当によく思うことがあるんですけれどもみんなねイルハートの扱いが雑すぎると思うんですよ今この動画を見ているあなたあなたにねそうあなたに向かって言ってます本当に何も知らない開発トップの人に何も聞いてないしなんかこれって言われたあげく 責任者はコンパイルハートはこんなの知らないし関与しないよって言われてうんイルハートも言っちゃえばもうあとは何とかしてくれると思ったんだけどね、うん、まずねあのパブリッシャーと開発してくれるところから探さなきゃって話になってねで正直やっぱイルハートはねゲームを作ることは諦めてないんで 迷いすぎて教えてもらったんですけどあバカバカバカバカバカバカバカお前バカ野郎お前道教えろ道バカ野郎おい全てはクイーン様のためにお前道教えろ楽屋裏さえもないなんかわあ動画出さないよりはマシっしょみたいなテンションの本当に いて語ってくださいみたいな <laughs> イダんですけどねまあこれからねこの、まあ、さっきもちょっと話したけどみんなにこうもっともっと好きになってもらえるようにねこう生放送とかねいろんな企画とかも準備をしているのでぜひお楽しみくださいということで なまあねこんな感じにこう紆余曲折しながらもねこうイルハートのみんなとかね他の VTuber さんとかあのファルコムさんとかケドウイン先生とか電撃プレイステーションさんとかねこういい感じにねイルハートの協力者が出てきて、まあ、協力してくれる人が出てきてイルハートはねこう今もアイドル系のバーチャル YouTuber として生き残ることができておりますありがとうございます ルハート電撃プレイステーションさんの公式バーチャル YouTuber 電ハー